Кошмар. І сьогодні ми вам пограємо гру Five Nights at Freddy 2. І я вам покажу, як пройти все-таки цей режим Freddy Circus. Люди, я майже всі пройшов. Ну, я якраз всі пройшов. Ну, Freddy Circus він особливий, да-да-да. Його дуже довго проходить і через Golden Freddy. Іменно, іменно і так. Ой, який новий Фредді. Подобається мені там Фредді. І в мене раз був бумажний чоловічок е, в офісі, но ну, я не зняв. Так обідно було, що я не зняв, як там був бумажний чоловік. Опа! Фредді. Опа, Фредди стайл. І зараз там вискочить той Фредді. Чи я ніколи не помиляюся? картики другу Це бігає трошечки. Е, Флаксіта. Якщо флаксітан, тоді будемо бою інтуляцію зараз. Ставте лайк, если на канал. Ну, Федя став дуже активний. Це погано так. І зараз вискочить Old Фредді. Ніколи не помиляюся. Ні, помиляюсь, звісно, но... вибухів, то тут як їм підмінити батарею. Так, я вже пішов, значить зараз нападе той Фредді. Ні, о. Помилився. Ну, На жаль, помилився. Хоча тут стоїть той Фредді. Якщо мені зараз вибі камеру, і він не її. у нас нормальная и то есть Фредди не напал. Щось Голден Фредді розвалився трох. И той Фредді. И Олд Фредді зараз нападе. Три один. заказываю свекровь и помидоры. Магально куда приходи. I don't forge it for you. Balling boy. Шарковый хлопчик. Мені тільки цікаво, як на Фредді Стірку зможе бути Беллонг Бой і Фоксі. Це ж вроді касається тільки Фредді, е, Old Freddy, Toy Freddy і Golden Freddy. А тут ще появилися вони. Так що це якось доволі дивно, здається. Да, вони тут не 20, а на слайді 10. І це теж якось доволі дивно. Бо у них має бути більша активность. в слайді. Э, а в Фоксі і Белонбоя має бути активность 0. Хотя мне здається, что разработчики зробили правильно, бо тоді можно обша легка. И будет дуже легко пройти. Даже той, хто прийшов першу ночі і прийшов би. Вадика І ми з вами прийшли в сьому ноч режим Фредді Циркус. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був Бонні Кошмар. И якщо завжди під час